की सेवा सफल है सतगुर की सेवा सफल है ਸੱਚੀ कुल की सेवा सफल Thank you. Música Thank you. Tu hum. Hallelujah. love.